Assalamualaikum Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Kitalo nye cha isma uh, Aje tuwedu tusabotu mwere mungu Mbira ya isma Nga wili bati daranga kwa bade mkwano kwe Isma bade mkwano kwa ange nyo Tukoze minimu minji nyo na eja girl child Tuwakula nye mkovid Aba na bolo ibafu nile mbuta o Isma na bada nyo na ange Netuya mabada na muandu Netuya mabada mlekwa Ne isma bade mwogezi Aleka ina beanyiza Nisaba musonyi wewe kubanga yisima abadde atya katonda we abadde ayogera ekituufu n'ekikyamu abadde muntu ayina emizi nga wabeera akwagala ayina omukwano ogwannamaddala mubuli ekintu kyo ate n'akuwabula ng'ayina amagezi nga musajja mugezi nnyo tusaba bonna bonna be yasoba bamusonyiwe tujja kusigala nga tumukolera charity bakyekye tusigaze omukolera ah, bigambo kibasemba okwogera neyisima bifo katanafa Ah, namukubirako enaku nga bbiri emabega nga nina projekiti etwagala tukole gya charity nagamba ajja kuddamu nkubireko ku mande mande ebadde yankya ate kati nafa eh, gyekiro somni allah nabanga tiyasobosezza kubatenga teka etafaali ku projekiti yeeyo nga mukwano gwo kantu kikaomujjukirako akenjawulo kyabadde atera okweyisoba okwogera nze yisima kyensinga omujjukirako nti nze yampa konfidensi ngaomuntu nti oba oliawo senga tiyampa konfidensi nandibadde sibana kuyamba baana bawala nga wenkola banga yandaga nti no nalina okutuna mukamera nembeera konfident nembeera nga nyamba ku baana bawala tuyamba banamwandu tuyamba bala bafunye embuto kale yisima ye okujjako nti abadde n'obusungu nga wezivaako ayogera n'ayitawo naye nga ogezako mubuulirira n'endoza bibadde obutonde bwe Thank you.

Bravo. n

Je ne sais pas si

twebazaabannamawulire twebazaanya okulira tv egyenjawulo twebazaanya okutunda ejyaleediyo olwokusaasaanya amawulire gaisimu sikwatademu yadde akimu wabula amawulire enaga abatuuseeko nammwe nebaba okusitukiramu okujja ateeee a isima ng'aretera kunju tugenda kusituka fenna tugenda kusituka weisima ekitiibwa kubanga njagala okupemu naawe ekifaananyi ng'essaawa eyo gwogenda bwekuwa ekitiibwa wamaani bankoeeye ate tujugire agatugwa tujugire ngaokusabira kubanga kuno era yali asinza nakuisiramu nsaba abali munju twongere okuteekateeka munju eyo eddiini nga bwetulambika omubiri gwa muganda waffe gutuusibwe munju ya mukadde waffe tubebaza ti mwenna mugezaako okulabika nti musaasanya amawulire abagatali munfunfu atoekitivi eniyo bamunzira n'abalala webale nyo webalire ddala kale mbakkiriza sitetasi kutyuta bonna kusindikayo buli kyokola ki kyeyagala ebinaabuuzibwa banaabuuza kwe bazisijja kubaala nze mbalagidde tusindike busindisi okubuuzibwa kwa

yazaalirwa ngaabalala fenna bwe twazaalibwa ekyamazima akadde kano tumulindira okuyingira ekitaala ayizibweyo mu nyumba ng'agenda okusinga n'omutonzi we bwawulira ebigambo bino weteeseteesa otya mutima era alla bwasalawo ogenda wa ogenda ku mukono gwa ddyo oba ku mukono gwa kono oba olwoba nampaweerwa awo notukolerere ekiseera wa gye tunaabeera singa omutonzi waffe abanga asazeewo Kita gini-gini